cuando se empezaron las tareas, empezamos a, ver digamos, que había todo un proceso de deterioro de 30 años de, uso eh, que implicó este, reconstruir a completo el buque. Es decir, el buque quedó solamente el casco y la estructura eh, de la habitabilidad. Cuando digo estructura son paredes y techos externos, nada más. Todo lo interno fue fabricado en Tandanor. Tandanor, a partir de lo que dio la almirantiliza, recuperó capacidades nuevas capacidades que no existieron en la Argentina, sustituyen importaciones, como en el caso de todo el mobiliario de frontera de la de se fabricó en Tandanor, como en de la Argentina, todo lo que son panelerías este, de paredes y techos, fueron este, construidos este, total, íntegramente en, nuestro astillero, eh, y de ahí todo, por supuesto, todo lo que fue este, las 860 toneladas de chapa eh, quemadas que más de, medio buque quedó vacío como una cáscara de nuez, que se fue, fue reconstruido en, en nuestro eh, y cuando hablábamos del precio, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, eh, porque hay, una diferencia, cuánto le costó al Estado argentino y cuánto le costó a los argentinos, son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, cuánto pagó el Estado argentino a menor? 120 millones de dólares o 533 millones de pesos. Este, por pues los 533 millones de pesos lo hacemos a dólar cada momento en que se fueron pagando, ¿no? Pues, si hacemos 533 dividido 8 da un número sustancialmente inferior en dólares, pero este, de esos 120 millones de dólares, este, ¿cuánto se transfirió al exterior? Se transfirieron un tercio de eso al exterior, un poquito más de un tercio, eh, que eso es lo que le costó a, la Argentina, 40 y pico de millones de dólares. Es decir, en la balanza comercial, o en el Banco Central, ¿cuánto salió en dólares? para pagar cosas de divisas estamos hablando de ese monto. De la otra manera, si íbamos a Finlandia, lo que salía eran los 170, 180 millones de dólares que hubiera costado afuera. Entonces, este, a ver, dicho esto, de que fue eh, importante dejarlo en Argentina por las capacidades, por, desde lo estratégico y desde lo económico también, eh, aunque hubiera salido más, la decisión, no me cabe duda, del gobierno nacional hubiera sido dejarlo en Argentina. ¿no? Pero, este, eh, pero salió menos, además. Entonces, eh, la decisión yo creo que no amerita mayores, discusiones a lo de los resultados. Y estos son todos resultados palpables, no estoy hablando ni de valores este, eh, que no se puedan traducir el nombre